ja sam Top Toy. Crpam slova Krim i dolazim iz Zagreba. Peace. klinac sam slušao od Wu-Tanga non stop stvar. Svidjela su mi se ta slova. I od 2013. pa ja mislim do kraja će ostati krim. tek zadnjih par godina na zidu, a općenito na papiru i tako, mm, jedno 12-13 godina već. Da voliš ono kaj radiš. A pa općenito crtam šarinom i volim sve boje ali kad bi izabrati jednu kombinaciju, bila bi crvena i žuta. Imamo jebenu scenu i u Hrvatskoj i na Balkanu općenito i ljudi koji stvarno crtaju na svjetskoj razini. Koji sa svim, tako i sa grafitima, netko je postavio temelje i to jebene temelje i započeo nešto. Ali s vremenom dolaze nove stvari, nove ideje, stvari se razvijaju. I sviđa mi se što nakon toliko vremena i dalje se može vidjeti nešto novo i nešto drugačije, a da je stvarno na svijetu razine. Imam samo jedan najdraži skinning. Дач неких лишила говорить с Вега, что она окружила. Да наставим црта доброгодна која испуњава и чини сретни. Кер, Курир и Биос. kad skupi muda. Nikad za policiju uvijek sama ljubav i suradnja. Crtam zapravo puno toga sve osim slova jer sam trenutno u procesu učenja, tetoviranja pa možda i počnem do kraja sljedeće godine ako Bog da. Legalno uvijek. Zadovoljna žena. Uvijek skica. skini. Low pressure. Solo sa krom. Sve žanrove muzike, ali najviše hip-hop. Shade. Negde Marko i jemen dum. Za kraj samo neka se crta i što god radili, neka radite to da iz vas izvlači ono najbolje i da ide u nekakvom pozitivnom smjeru i da uz to rastete i gradite se. Peace. Pozdrav za blaze